Фу, гномик святое, да. Ох уж эти гномики. Так. Гномики. Ты хочешь сказать, что типа сейчас мне дадут? Ну посмотрим. Или ты хочешь, чтобы я сейчас вас издаст этот набрал? Я хочу сникерс мороженку опять. Как там было ВВВ, ССС, АДД? ВВ, Я не АД, АД, а, Правая кнопка мыши близок. Ваша учетная мыши. запись получает 50 Это тысяч единиц валюты. Че как Спасибо. там, проверил? Работает? Ну что, ребята, для тех, кто не в курсе, что мы собираемся сделать, мы хотим проверить, работает ли пасхалка, которую заложили разработчики данной карты, новой DLC. Вот, для этого нам надо набрать э, абсурдные буквы. Да. <laughs> <laughs> Ирбис уже закинула. Только надо быстро. Вот так. это, да. Короче, это. Давайте ВВ, СС, АД, АД. Ничего не произошло. Или я что-то слишком быстро. Давайте еще раз. Так. ВВ. Я думаю, АД. Правая, левая, Хотите, чтобы улучшить, не ну, так бы сразу. Слышите? Ау. Что там было? Мы активировали. А теперь проверяем, получили мы брелок ну, в виде самолетика. Полетим ли мы с вами в космос, ребята? Да, мы с вами полетим, ребята. Вот он, вот он, вот он, да, далее работает. Так что, господа товарищи, радуемся. Сейчас я проверю заодно на маньяках. Потому что хочется посмотреть, что там... Говорят, что там и на них тоже даются самолетики. Ну, маньяки тоже полетать хотят, ребят. Так, вот и на пирамидке. Вот, как вы видите, собственно, самолет! Ура! Мы полетаем! Ну, а на этом, собственно говоря, все. Мы наконец-то выполнили и можем топать играть дальше. Давай, создавай.